tere tulemast! ja minuga koos on Liis Ammerik, Gustav Adolfi gümnaasiumi muusikaõpetaja, tere Liis, lehvita! tere <laughs> ja siis on minuga koos veel eh, Ingrid Maadvere, kes ei vaja tutvustamist. tere Ingrid <laughs> niisiis, täna tuleb juttu eh, IKT vahendite kasutamise parimatest praktikatest muusikaõpetuse tundides, kuna käimas on kunstiainete ja kehalise kasvatuse aine Kuu koolielu EE-s <clears throat> ja siis kutsusingi sellest rääkima Lii, eh, sest tema ole, ole, kogemus selles osas on enneolematult suur. ja kuna see kogemus on nii suur, siis me jõuame rääkida ainult väikesest osast sellest. ja rõhuasetus on seekord instrumendi õppel ja me jääme arvutil kasutatavate keskkondade juurde ja jätame seekord nutivahendid suhteliselt kõrvale. nii, täpsemalt on meie teemad siis järgmised. Äh, esiteks räägime kitarri ja muude diilide õpet toetavast keskkonnast Match My Sound, mis on täiesti oma Eesti äh, mehe leiutis, autor on kitarrist Kristo Käo ja see on ka juba nüüd lühikese ajaga maailmas tuntust kogunud. teiseks räägiksime Lii loodud veebipõhisest bloglöödi õppematerjalist, mis on siis loodud meil WordPressi veebilehena. kolmandaks läheme edasi noodikirja programmiga Nodeflight fännid meie liiga mõlemad oleme ja millele oleme ka Konki videojuhendeid loonud. ja pisut tuleb juttu minu tehtud õpiobjektist noodikirja abc, mis on loodud keskkonnas CERTE ja üksiti tuleb siis juttu ka sellest keskkonnast endast e,. E, nii, ja neljandaks ja lõpetuseks räägime siis muusika loomise keskkonnast I love tune. nii et laias laastus kokku neli teemat. alustuseks aga vaatame, kuidas lapsed Gustav Adolfi koolis pilli Oh. tere siis minu poolt, mina olen Lii ja praegu tutvustuseks oli mul siis kitarritund, sedapuhku aga viienda klassiga. olen teinud seda ka kolmandas kooliastmes, seitsmendast kuni üheksandani, aga nüüd otsustasin alustada viiendast klassist. ja materjal, mille järgi ma olen õpetanud, on Kristo Käo äh, koolikitarr, äh, kus kõik need tunnid järjest olen hakanud järjest ära võtma Äh, esimene asi nüüd, mida ma teile täna tutvustada tahaksin, on mitte Kristo Kao äh, koolikitarri, vaid kuidas meie kodune harjutamine käib. selleks on Kristo Käo teinud ühe uue, täiesti omalaadse keskkonna, selleks on Match My Sound. Äh, mis asi see Match My Sound siis tegelikult on? ma tahaksin nüüd avada selle näite, kus see mul on siin äh, ei jaga selle tutvustusele, mis mul on oh,, ah, fail. faili võtame PowerPointi, et ma seletaks teile natukene lahti, mis asi see match my sound siis tegelikult on. Äh, see, ja see peaks olema siin üleval. kohe avaneb meile, mis asi see match my sound iseenesest on. väike tutvustus teile, et äh, Match My Soundi mõtles siis välja Kristo Käo. koduseks iseseisev kodune töö harjutab õpetaja saadetud harjutust ja seejärel saadab õpetajale kontrollimiseks. Kristo Käo ise nüüd on teinud selle välja andnud USA-s selle aasta kümnendal augustil ja seal on päris edukalt tal see läinud. seal nimetab ta küll seda practice first ja läheb nii edukalt Ameerikas, Inglismaal, Austraalias ja Uus-Meremaal. Eestis, lähme edasi. Äh, Eestis on selle nimi Match My Sound ja kuidas ta siis tegelikult töötab? kõigepealt on vaja õpetajal saada õpilase meiliaadress, siis õpetaja lisab õpilase kontakti Match My Soundi keskkonda. õpilasele tuleb kirja meili peale teade, et ole hea, nõustu olema õpetaja õpilane ja nüüd saab hakata õpetajatele saatma harjutust. õpilane mängib saadetud harjutust ja kui ülesanne on tal päris kenasti sooritatud protsentides, mis sealt on kohe varsti näha, siis ta saab selle harjutuse ära saata. ja kui ülesanne on õpetajale ära saadetud, siis näeb seda ka õpetaja ja ma saan seda soovi korral ka kommenteerida. kodune harjutus, lähme edasi Äh, kuidas olen siis mina kasutanud, et ma alustasin seda kahekümne neljateistkümnenda aasta oktoobris, ehk eelmine aasta just Kristo Käo kitarriharjutustega kümme esimest kitarritundi. see on selles kooli kitarrilehel on kõik need tunnistused olemas või need tunnid olemas. harjutusi vastas mulle viies peeglis. aga arvasin, et miks ainult viies peeglis, et võiks seda väga edukalt kasutada ka oma plokklöödiõpilastega ja siis jaanuaris, selle aasta jaanuaris salvestasin oma plokklöödi harjutused ja nüüd on vastanud mulle siis mitte ainult viies B-klass kitarriga, vaid ka plokklöödi õpilased, esimene B-klass, kolmas A, neljas B-klass. väga edukalt saavad hakkama. Lähme edasi. miks see hea on? esiteks pole minul vaja kulutada aega õpilaste kontrollimiseks tunnis, kuidas nad on omandanud ühe või teise asja. ja õpilane harjutab seda iseseisvalt ja ta saab kohe ka tagasiside seal kohe näitab, kus ta eksis ja kuidas see asi õnnestus. ja mis mulle veel nagu eriti meeldis, oli see, et kui ma alustasin nagu kitarriõpetust, siis osad lapsed olid väga huvilised ja osad, kes nagu ei olnud väga huvilised ja siis tekkis niisugune äh, ebatasane seltskond klassis, kus ühed tahavad hästi mängida ja teised ei taha, aga kui ma andsin need harjutused koju, siis ta kenasti mängis ja klassi tase väga kiirelt ühtlustus, sest kõik seda harjutasid pilli kodus et selline on see siis keskkond, äh, mida ma nüüd tahan teile näidata täpsemalt. milline ta siis füüsiliselt välja näeb. minul on siis selline Match My Sound. siin kõik all on minu õpilased, need on tänaseks päevaks siin sadakond. ja siin on minu harjutused. mida ma olen, noh jälle kes kas natukene ootab, et siin on minu harjutused, mida ma oma õpilastele saadan ja vanemusele. nii, sest ta siis, nii, ja need on nüüd harjutused, mida ma olen nüüd oma õpilastele saatnud. kõik need ma salvestan eelnevalt ära. nii, aga nüüd saan ma näidata, kuidas see asi siis töötab. näiteks Kristiina on vastanud mulle selle harjutuse ära ja kuidas see õpilase pildis siis välja näeb. võtame lasti näiteks Kristiina harjutuse, mul on harjutus kümme näiteks. siin on vaja vastata, nagu me näeme, heliredel. kuidas Kristiina on heliredelit vastanud? siin on näha kõik noodid noodijoonestikul, õigemini tabulatuuris ja siin on näha, kui kõik on ilusti roheline, see tähendab, õpilane polegi eksinud. minul oli ette antud skoor siin üleval kaheksakümmend, Ester peab selle sooritama kaheksakümne protsendi peal, tema sai kaheksakümmend kuus ja minul on võimalik kenasti seda ülesannet ka kuulata siit niisugused siis on nagu need kitarriharjumused, täpselt samuti võib selliseid asju teha ka plokkti või ühe plokklöödi õpilase siit altpoolt näiteks, võtame kellegi esimese klassi õpilase. võtame näiteks õpilase Sonja ja Sonja nüüd on vastanud harjutusi, mis me oleme kodus andnud, no võtame näiteks hiire tips. kuulame ja kuulame, kuidas on sul esimese klassi õpilane, oleme õppinud lokklööki kaks kuud nagu näha, õpilasel on kõik siiski ühtlane roheline joon, see tähendab õpilaseni välja. ja ise seda näete samuti. näete. Matchmyshound on siis selline tore keskkond, kus ma saan kontrollida õpilaste kodutöid ja nad, neid on näha ka, et õpetaja on jälle andnud ette, ma olen andnud kaheksakümmend protsenti, peaks olema see vastus, tema on teinud selle lausa üheksakümne kaheksa peale no ja siin on näha ka, et mitu korda ta nagu proovinud, et seda tulemust kõrget saada, no siis on üheksateist korda on ta seda proovinud läbi mängida, ennem kui ta on õpetajale ära saanud. vot selline tore keskkond on Match My Sound, kus õpilased vastavad koduseid harjutusi, saavad iseseisvalt harjutada ja tulemus on see, et mänguoskus ainult paraneb. siin tekkis küsimus, et ega ei pea olema mingeid lisaplugineid mis mõttes seda kasutada? et äh, teeb õpilane teeb veebis lahti ja? see on nagu selline asi, et kuna Kristo Käo on selle välja mõelnud ja Ameerika Ühendriikidesse, kus ta selle kümnendal augustil välja pandi, seal on kõik tasuline. aga kuna Kristo on huvitatud, et Eestis ka kõik ilusti areneb, siis praegu Eestis on see täiesti tasuta aga selleks tuleb pöörduda Kristo poole, et Kristo teeb, teeb teid korralikult kasutajaks ja tuleb minna, lihtsalt saata kiri kristo at kitarrikool.ee, siis on võimalik toimetada selles keskkonnas, ise harjutusi teha, kui saata siis kuskilt, mis meil siin äh, parasjagu pakkuda on, millised erinevad harjutused, aga sellest, aitäh, aga vaatame, vaatame jälle nüüd ühe järjekordse video, äkki võtan selle lõppu.

siis esimene klass alustab õppimist ja kuhu siis neljas klass juba kolmehäälse flöödiorkestriga välja on jõudnud. aga siit on nüüd väga tore üleminek plokkflöödi materjalile. kunagi aastaid tagasi ma tegin ühe plokkflöödi materjali, mis oli Sauropoli keskkonnas. aga Sauropoli keskkond eelmine aasta suleti ja see õppematerjal muutus ausalt öeldes noh, kasutamatuks, sest kõik pildid ja kõik nagu kadusid sealt ära, kuigi me üritasime seda haridustehnoloogiga säilitada, aga ei tulnud midagi välja. ja nüüd olen ma teinud uue blogfloat.wordpress.com uue õppematerjali blogflöödile, et kes nagu kardab alustada, et millegi põhjal, et ei tea, kas mul tuleb välja ja kas kolmkümmend õpilast suudavad ikka mängida, siis minu jaoks on see blogflöödi materjal väga hea olnud, sest need, kes nagu kodus haiged on, need saavad iseseisvalt õppida või need, kes millegagi hakkama ei saa tunnis, saavad ka kodus harjutada. et milline see materjal siis on? Äh, võtame lahti selle lehekülje päris iseenesest. Äh, see on äh, selline, kus on esimese osana see algajale esimesed sammud blokkpööriga, see on vanast võetud, ehk kõik see siis on eks ole, kus, millised on esimesed õpitavad sõrmevõtted ja siin ma olen natukene juhiseid ka andnud, et esimese klassi omad ongi siis niimoodi, et noh, näiteks A-noot kui nüüd õpilane nagu puudunud või seda võib ka tunnis täiesti panna tahvli peale, et saab aru, A-noot. kohe on siit on näha, kuidas lapsel pill käes on ja millised augud on kaetud ja siis, et päris alguses kena ja mõnus oleks, olen ma lihtsalt pannud numbritega. suured numbrid on siis taad, väikesed on tiidid ja siis muidugi kõik on siit mul noh, on võimalik ka niimoodi teha, et alguses on numbritega, aga kui ma klõpsan selle Noteslaidi noodi peal, siis ta tegelikult näeb ka, milline see noot välja näeb ja me saame kohe kenasti õppida ka tähtnimed ilusasti selgeks. kohe avaneb ja siin saad samuti mängida, ta võib mängida kodus niimoodi, et see temal ise käib, kuulab, kas tal keeletöö on täpne ja nii edasi. aga juurde nüüd olen ma lisanud siia ka teise klassi ehk siis E-noot, D-noot, et see noot mulle väga meeldib äh, harjutada, mis eriti nagu lastele meeldib, et kui on vaja kõik augud järjest ära katta, siis hommikumeeleolu on sellest väga ilusast. geenod kolm auku, viis järjest, lisan sõrmi ja järjest võtan sõrmi ära. lastele väga meeldib hommikumeeleolu ja minul on väga hea meel, me saame kõik sõrmevõtted selgeks. siin repertuaari olen ma nüüd lisanud lugusid mida ma saan lisada, sest paljudel on autorikaitse peal, aga siin on väike valik, et kui sa ei tea, mida teha või õppida, siis siin on nagu repertuaar. mina kasutan ka heliredeleid, et meil paremini nagu noodid selgeks saaksime. et selline väike plokklöödi materjal on nüüd olemas. nii, aga ole hea, näita seda virtuaalset plokklööti ka. tähendab, et tore. tegelikult on niisugune asi, et kui õpilane nagu esimeses klassis ta tegelikult üldse ei tea, kuidas need noodid peavad kõlama ja nüüd ema-isa ka ei oska flööti mängida, no mis nüüd saab? aga siin on väga hea, siin on kirjutatud klõpsab plokk flöödile, et alustada. nii, meil avaneb plokk flööt. klõpsates tähtnime, vaata, millise ava katab sõrm ja seda nooti kuuled. noh, õpetaja Lii ütles koolis, vaja H-noot selgeks saada. proovime, vaatame, kuidas H-noot kõlab. ahaa, katan esimese augu ja alumise augu ära ja kohe kuulen ahhaa, ongi õige. no vaatame G. ahhaa, pilt ütleb, kolm sõrme vaja ära katta, alumine auk ka, kuulan. ahhaa, hoopis madalam, kui mul tuleb mingisugune vile sisse, siis kindlasti peab teadma, et mingisugune auk on kehvasti ära kaetud ja tuleb jõuda sellise noodini. selline nagu virtuaalne blogger, kui üldse varem mitte midagi küsimus, kui paljud koolis doktoriõppe õpetavad? vastake siis palun. kes õpetavad koolis doktoriõppi? et vaikus on muudel toimub praegu, et me mõtleme, need kõik on ära ehmatanud. nii, eh, nüüd äh, siin selles, sellel blogide lehel oli, noodi näited olid kõik Noteflati keskkonnas tehtud. Läheksimegi äkki selle Noteflatiga edasi, aga Noteflatist vaataksime filmikest, mis on, kus on selle filmi nimi? nii ehm.. noh, kuues mm -hmm.. vahepeal osa asju meil läksid lihtsalt kaduma. aga me leiame nad kenasti üles ja saame ilusasti näidata. ilusasti tähendatud film

nii, väikese vahelepõikena äh, siis tutvustan äh, seda keskkonda, milles on tehtud see, see õpiobjekt, mil, mida siis video just tutvustas äh, ja mis tegelikult oli, on põhimõtteliselt mõeldud sellesama nõudslaidi sissejuhatava õpiobjektina neile, kes üldse muusikateooriast midagi ei tea, et tal oli väga palju niisugust täiesti elementaarset muusikateooriat see õppe õpiobjekt iseenesest on loodud Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogia magistriõpingute käigus. ja selle sihtgrupp on tegelikult täiskasvanud õppija, kes ei tunne nooti ja äh, loodud on see siis keskkonnas CERTE äh,. CERTE on vabavaraline äh, keskkond ja see võimaldab, tal on endal sees üsna rikkalikud võimalused testide tegemiseks, videote ja ja videote lisamiseks, aga eh, ta, tema suureks plussiks on see, et ta võimaldab ka kasutada väljastpoolt tulevaid materjale, näiteks Youtube'i videosid ja Learning Apps teste, mida siis ka näha võis. CERT on esialgselt arendatud Nottinghami ülikoolis eh, ja ta on kõige, kõige parem võimalus seda kasutada, on paigutada see oma kooli serverile et see minu õpiobjekt on antud hetkel TLÜ serveril, aga ta läheb sealt varsti ära, sellepärast ma ei julge ka anda praegu selle aadressi. Sete äh, siis on avatud lähtekoodiga ja tarkvara on võimalik alla laadida www.xerte.org.uk. ja nüüd räägib siis Liin meile äh, sellest, milleni me tegelikult tahtsime välja, välja jõuda, ehk siis Noteplatist, mis on äärmiselt hästi kättesaadav ja väga tänuväärt veebipõhine noodi õppekeskkond. Nagu ja ka Mehhaal. nii, ma nüüd natukene tutvustan Noteflighti. Noteflight on siis selline vabavaraline muusika kirjutamise vorm mina kasutan seda väga palju oma lastega alati teisest klassist, kuuendast, seitsmendast, kaheksandast, kus nad teevad oma loomingut. noh, ma natukene tutvustan teile, see on Noteflight siia tuleb teha endale konto ja ma natukene näitan, kuidas sellega siis toimetada. kõigepealt, et üldse midagi teha, tuleb valida siit vasakult New Score ehk mis tähendab, et ma võtan uue tühja lehe ja täna ma püüan teile hästi kiiresti näidata, mis võimalused siin on ja teen teile kiirelt hästi lihtsa loo, see on lood rõõmule, C-tuuris ja näiteks, kui ma nüüd tahan seda lugu teha, siis kindlasti esimene asi, ma panen pealkirja koos rõõmule, edasi helilooja, aga ma ei hakka praegu sellele aega raiskama. kui ma näiteks tahan nüüd seda lugu teha, noh, õpilane arvab, et ma tahan teha seda näiteks flöödiga, vaikimisi annab ta mulle klaveripartii. ma tahan teha flöödile, see tähendab, kui ma vajutan siia voodivõtmele, teen selle aktiivseks, ma saan selle toredasti backspace'iks tagasi nupuga nagu ära kustutada. kui ma tahan seda teha flöödile, siis ma teen jälle, klõpsan noodivõtmed ja valin siit ülevalt, see on stop, vahetan instrumendi ära, change instrument, annab mulle valida, mis pilli ma tahan. loomulikult ma võtan selle puhkpilli peal, kuna ta on mul sopran, eh, noh, annab mulle flöödi, mul ei ole siin plokkflöödi praegu võtta ja näete nõudflight on selles suhtes hästi lihtne, et tal on väga vähe igasuguseid käsklusi, aga väga palju on võimalik sellega ära teha. muidugi teine vabavaraline noodiprogramm on veel, millest tahaks teile rääkida, aga ilmselt täna ei jõua, on Newsfor. aga mulle meeldib nagu nõudflight rohkem, sest see on kuidagi nagu lihtsam. nii, et lisada noote, siis ma pean jälle tegema takti aktiivseks ja hakkan noote lisama. vaikimisi annate mulle alati ühe lööpilise, noh, seda mul lähebki vaja. nii ai, ai, ai, noot läks valesti, kuidas saan parandada, kaks võimalust, kas kustutamisnupp, eks ole, või kaksteistnupp või tikuta nooti all, lihtsalt nihuta, kõik võimalused on. see on hea, et ma ise samal ajal kuulen ka, mida sa teed nii, kui nüüd on mul vaja teha teistsugust rütmi, siis siin all on mul täiesti olemas võimalused. kuna ma tahan saada taiti rütmi, siis ma valin siis punkt E. ja siit lähen edasi, nüüd vaikimisi annab ta mulle eelmise, aga ma ei taha seda, ma tahan kaheksandikku ja läheb kenasti. valin jälle. kui nüüd juhtub, et mu see rida läbi, aga mul on vaja veel takte lisada, siis ma lähen siia üles mulle avanevad plussid ja miinused. ma panen plussil ja hakkan toimetama edasi. jälle tuleb taiti, eks ole, võtan siit ära, annab vaikimis jälle mulle selle, see mulle ei sobi ja panen oi valesti, eks, mis teha? no nihutame alla, eks ole, ja valime õige selle. ülesanne on tehtud, kui ma tahan, et ülesanne oleks lõpetatud, siis ma pean kindlasti klikkama siin vahel. aga noh, lastele meeldib alati teha ka ise, siis on võimalik valida lastel siit no, nagu näha, ma teen kõik aktiivseks, muidu mitte midagi toimida ei saa ja siin staff'id, no lisame mõne rea alla, no mida ma nüüd tahan mida ma võiksin, no trummi, otsime siis trummid üles, siin on mitut varianti, no paneme lihtsalt, no, no trummid, okei okay., ja mulle tuleb üks alla, noh, ja ma siin hakkan siis panema. ma ei hakka siin pikalt tegema, ühesõnaga siit on võimalik igasuguseid asju juurde lisada ja samas on võimalik siis kuulutada erinevad trummid ja mida rohkem lisad, seda rohkem on võimalik teha sellega. et ma lihtsalt tutvustasin teile, et ei ole mõtet karta seda, sellega saavad väga edukalt hakkama teise klassi õpilased, kolmanda klassi õpilased, kuues, seitsmes, kaheksas klass teeb juba päris keerulisemaid asju siit ja täiesti edukas ja saate ise noodid kirjutada, siin on võimalik, eks ole, salvestuse, ma salvestan selle ja mis on nõudslaidil, on eriti tore, ta näitab mulle. mul on siin salvestatud ja ma saan salvestada endale kümme lugu, kümme lugu, ta lubab mul salvestada. kui ma lähen rohkem kui kümme lugu, lugu, siis ta küsib minu käest raha. ja veel, mis mulle sellega meeldib, selle, kui ma olen selle noodi toredasti valmis saanud, võimalik see täiesti ilusasti ka välja printida, et selline tore, siin on võimalik kõike teha, transponeerida, lihtsalt on need valikud siin, te peate natukene tutvuma ja see on väga hea võimalus. lapsed teevad oma loomingut ja mina olen saanud teha oma töölehe, väga hea võimalus. nii, suurepärane, aga vaatame võib-olla siis nüüd jälle filmi, juhatame sisse järgmise teema ehk siis I love you, mis on ühtlasi ka meie lõputeema <laughs> praegu siis oli väike tutvustus sellest programmist I loved you. Need lood, mis praegu nüüd kõlasid, need on tehtud eh, kolmanda klassi õpilaste poolt. ehk eh, osad on ka teise klassi õpilaste poolt, kus me oleme õppinud, eks ole, Meeri Tallekest, eh, Kodukest, et läheme ja proovime, et kuidas siis need lood öö, noh, ütleme niimoodi, nõudslaidis ära kirjutada, aga siis sama, et on teine vabavaraline vahva loominguline programm, mis on siis I love you äh, alguses olid siis konkreetsele meloodiale, viimased lood, mis te nüüd näitajatest kuulsite, need olid laste oma loomingulised lood, et nad võisid oma fantaasiat kasutada ja oma looming on meil praegu väga aktuaalne äh, muusikaõpetuses ja see on väga vahva kodus mida teha. ja ma natukene näitan, kuidas see programm siis toimib, selleks ei ole vaja isegi mitte ühtegi kontot ega password'i ega mitte midagi, vaid lihtsalt on vaja minna lehele ilovetion.com ja siis näete, meid juba siin vilgutab silma play. no klõpsame ta peale, vaata, mis saama hakkab. näed ja tuleb meile selline tore pilt. mida me siis täna teha tahame? siin on võimalik vaadata, milliseid saari on siis teised valmis teinud, aga meie proovime siis täna ise ühe saare luua. mis siis, siis teha tuleb? avaneb meile täiesti tühi, tühi maa. selleks me peame tegema, võtame siit alt, see märk on rõud, eks ole, noh, teeme ühe tee, teeme ühe tee mida mööda siis hakkab meil auto sõitma nagu te nägite, oli tehtud seal veel mõnel ka teine tee, et see, kui kaks saart võtta ja siis ühe peal on nagu meloodia, mis jookseb, aga teise peal on see, mis nagu teeb ümpsu. no nii, proovime siis kokku teha. kui mul midagi nagu ebaõnnestub, siis on mul selline asi, mille nimi on kustutuskumm. ma ei taha seda siia. kustutan ära, aga siia tahan uuesti teed täita, siis ma lisan siia ja saan midagi edasi teha. nii, mis nüüd vaja teha on? tahaksin, et saaksin mingisuguse meloodia. no valime siit meloodia jaoks on lillepotike. no mis lugu me täna teeme? me teeme rongisõidu hästi kiiresti. see on kõik taarütmid, kui ma nüüd tahan pausi, siis ma saan sealt edasi. praegu ma rohkem ei hakka. kuidas ma nüüd saaksin aga nendele lillekestele noote lisada, siis on mul siin selline variant ja kuna ma tahan lisada päris õigeid noote, siis ta pakub mulle klaviatuuri. vajutan siia, ahah, vaikimisi on mul see noot, see mulle sobib. Lähen edasi, nüüd ma tahan valida D-nooti, ma klõpsan D-noodile Lähen järgmise peale. tahan E-nooti. no klõpsan E-noodile. järgmise. ma tahan saada F-nooti, klõpsan F-noodile. järgmisele põõsale tahan saada G-nooti. nii, klõpsan, valin G. järgmisele ma tahan G olemas ja järgmisele G olemas nii, kui mul midagi läks ära, mul on jälle kustutus kolm. mis need teised siis on? teised on niisugused lihtsalt efektid. noh, lisame natukene neid uusid siia juurde, vaatame, mis järg tuleb. Neid on võimalik ka teha erinevatesse nootidesse, aga praegu ma ei hakka neid noote nagu tegema, ma näitan nagu võimalused, mis siis on. majad, majal on nüüd ka väga palju võimalusi no paneme nüüd majad siia ritta. majadega saab väga erinevaid vääritusi tekitada. no proovime siit lahti. kui ma teen seda, teeb seda, lähme edasi järgmisele, vajutan järgmisele, tuleb järgmine efekt, vajutan kolmandale. ohoo, tuleb järgmine efekt, proovime edasi, mis järgmine tuleb, vajutame siia oi-oi, niimoodi ma võin tekitada igavesti põnevaid efekte siia, vajutades iga kord erineval millelgi ja näete, seda on näha ka, mul tulevad erinevad värvi majas, mul on nagu pilt selge, mida ma vajutame sinna kõrgemale ka, mis seal juhtuma hakkab, proovime siin ka, no vajutame tema, ahhaa. nii, et nüüd aru saada, mida ma nüüd siin nagu teinud olen, on mul vaja autot ja panna see asi käima. no panen auto ja et näha, mida ma siis täna siin valmis olen teinud, panen go nii, et ma nagu täna näitasin, kui ma tahan stoppi panna, teha siin, et eh, tavaliselt on, eh, miskipärast tehakse niimoodi, et suuremale tehakse nagu erinevad meloodiad ja siis, kui mul on niisugune väiksem saar, sinna siis pannakse noh, niisugused efektid, noh, vaatame, mis asja siis need eh, lambikesed endast kujutavad, nemad teevad, paneme siis temale ka auto käima, mis asja need lambikesed teevad, no kontrollime et teed selliseid erinevaid asju. Eh, tahtsin just näidata, et kui mul tekib selline asi, et mul ei ole siin teed, siis auto pöörab iseenesest ringi. mul peab olema tee tehtud hästi ühtlane, siis auto sõidab. ja katsetades siin neid erinevaid variante, lastele väga meeldib ja see on niisugune loominguline protsess, nad tekitavad erinevaid hääli ja erinevaid meloodiaid, see nagu lastele hästi meeldib et see on nagu niisugune väikeste laste teine, kolmas, neljas, viies klass hästi naudib selle mängu tegemist ja teevad seda ka kodus päris hoolega ja meelega. nii, kuidas sa salvestad? salvestamine on nüüd niimoodi, nagu kui nad on nüüd oma teose valmis saanud, nad on väga õnnelikud, nad tahavad kindlasti seda kellegagi jagada, siis mul ongi siin on share'i nupp. kindlasti ta tahab saada mu nime. noh, pane siis oma nime sinna, Lii on teinud selle nii, ja nüüd ta annab mulle lingi. selle lingi saan ma endale nüüd salvestada, mõtleb pikalt miskipärast linki. aga kui nüüd lingi annab, siis ma pean selle endale kopeerima ja ma võin seda siis hiljem kuulata. kui ma seda aga ei salvesta ja siis ei juhtu mitte midagi, minu saarekene läheb lihtsalt kaduma ja järgmine kord ma alustan uuesti. aga kui ta nüüd, eks ta nii kaua mõtleb mul täna, ma ei tea kui ta annab mulle selle lingi, siis ma võin seda isegi igale poole üles panna, mis võimalusi ta mulle ka annab. ja proovime veel kord. ikkagi mõtled väga pikalt, ei taha mulle täna seda linki anda. tavaliselt tekib siia link ja kui ma nüüd selle siit toredasti niimoodi kopeerin, siis ma noh, panen kas omale kirjakasti või kuskile ja ma saan seda edaspidi vaadata ja kuulata. et selline salvestamise võimalus on ka täna meil vist rohkem midagi tutvustada ei ole, minu meelest oli see väga tore, ma ka tänan sind, Liiv. aga oskad sa nimetada, millest meil kõigest täna rääkimata jäi, mis jäi järgmiseks korraks tagataskusse? millega sa oled veel? kohe näete, tuligi mulle see link ja mida ma nüüd saan, eks ole, kas ma saan oma kirjakasti, Facebooki kuskile panna, eks ole mm, -hmm. ja, ja siis mu see link on olemas ja teha. Mhm. mis meil jäi tegemata, no nii palju on, mida põnevat võib teha ja kõike, et, et, et täna need kaks olid nagu siis kaks varavaraliselt raha eest ei küsi, saad rahulikult äh, arvuti klassi minna ja terve klassiga toimetada aga on olemas veel New School, mis on võib-olla muusikaõpetajad endid, hästi huvitav ja ka suuremaid õpilasi, mis nad teha saavad, on võimalik veel audacity, et on väga palju veel võimalusi, mis on vabavaralised ja millega teha ja toimetada. aga jah, kahjuks täna see aeg sai otsa, aga ma soovitan veel kord, oma loomingut me kasutame hästi palju nõudlaidis ja me oleme isegi teinud niimoodi, et need lood, mis nad ise nagu teevad, et nad seda ise nagu ka esitavad, et see on ka väga tore, kas siis mingisugusel oma instrumendil, instrumendid ja kui mingit muud instrumenti ei ole, siis ta esitab seda plokkflöödil. niisugused väga-väga vahvaid võimalusi. selge. aga ma arvan, et hakkame siis vaikselt äh, lõpetamagi. veel kord suur tänu. küsige küsimusi. muidugi, vabandust, küsige. kas keegi soovib midagi küsida? põhiline on muusikaõpetaja, ärge kartke, teil on selline tunne, et kui te lähete arvutiklassi, et te olete nii rumad ja lapsed on targemad. Te, te õpite koos lastega nii nagu mina, ega mina ju ka ei ole sündinud midagi tarket. lihtsalt peab julgema katsetada ja lapsed on väga loomingulised ja näitavad teile ise veel ka, mida uut ja põnevat nad siin teevad ja katsetavad ja te õpite ise ja tunnete rõõmu kõigest uuest. mina ütlen lihtsalt ainult julget pealehakkamist küsimus tuli. Nagu? millal on järgmine kord? millal on järgmine kord, seda ja. ma ei oska öelda, millal Ave mulle jälle või see, vabandust, Ave, et millal mulle Aet jälle ettepaneku teeb, et, et tule tutvusta jälle, mida sa teed. hea meelega tulen, et mul on väga hea meel, kui keegi midagigi natukene täna siit sai ja kas teeb seda või jätab meelde, et julgelt peale hakkamist mm. -hmm. järgmine kord, kui kutsutakse, olen jälle kohal. no meil on nüüd käsi valge. <laughs> väga tore. küll, et jää esimeseks korraks ja küll teile siis juba ka teada antakse ja väga tore, et te kuulasite ja vaatasite ja küsimusi esitasite. ja. ja mina soovin siis kena vaheaja jätku. just. <laughs> kena